Boa noite. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de ter todos vocês aqui. É um grande prazer para a gente abrir essa oportunidade de fala e de encerramento de mais um WLA, que é um programa de liderança feminina muito caro para nós, muito querido, e que tantas mulheres tão potentes passaram né, por esse programa e hoje a gente está tendo a oportunidade de trazê-las aqui para conversar com vocês e, enfim, conversar sobre um assunto tão importante, né, e tão vívido na nossa na nossa vida e na nossa jornada, que é uh, a diversidade e a inclusão. Então, eu quero agradecer a todo mundo pela presença, agradecer a minha parceira Lígia, que me acompanha e as meninas que fizeram parte dessa linda turma, que a gente encerra com chave de ouro. E para começar, então, o nosso primeiro painel, vou convidar a querida Thais e a Ana Maria, no, onde elas vão conversar com a gente sobre o tema diversidade, como superar desafios de gênero nas interações e caminho de superação. Meninas, sejam muito bem-vindas. Olá, Bom. boa noite. Obrigada. Olá. Olá. Bom, vou começar perguntando para vocês quais são as barreiras que vocês percebem que podem impedir as mulheres de atingirem posições de liderança nas empresas? Bom, eu vou começar. Eh, Ana, ah, para mí es muy placeroso estar aquí con vosotros. Yo soy Ana María, venezolana, por eso tengo este sotaque. Y eh, mi experiencia sido en la área de y y por eso voy a dar, eh, a hablar desde ese desde lugar eh, sobre estas barreiras que existen hoy. Estoy trabajando en área de diversidad y aquí en Brasil para una empresa llamada Core Woman. Y en em, este oleaje de diversidad, por ejemplo, las principales bajeras que hay en tem identificado, óyense ser, falar tipos de bajeras, bajeiras externas y las bajeiras internas. Las bajeiras e, externas, externas tienen que ver con, por ejemplo, los estereotipos culturales que tienen o papel la mujer para la familia. Por ejemplo, la mujer tiene que ser responsable pelo tudo, <laughs> pela casa, pelos filhos, pela de la casa. en este momento fue muy relevante este punto con la pandemia, porque las mujeres que trabajamos, ficamos sobrecarregadas con todo, con homeschooling, como home office, en Y eso habla fala este punto sobre o estereotipo de que a mujer tiene que ser responsable de la familia, de trabajo, de los filhos. O segundo ponto é eh, outra barreira externa, é que as famílias não incentivam que eh, durante a criança dos filhos não incentivam que as meninas estudem carreiras STEM, que é Science, Technology, Engineering e Matemática. Eh, as famílias, eh, e, e, aconteceu com o meu caso, eu queria estudar medicina, mas meu pai ficou, Ana, você não pode, você tem que estudar organização de eventos ai, mas por quê? Porque você, porque eh, a, a, medicina é uma carreira muito difícil para você. Enfim, são esses limites que, como pais ou mães, colocamos em nossos filhos. E isso tem suas, consequ, suas consequências no futuro a otra barreira externa son las políticas públicas, por ejemplo, las licencias parentales. No ano pasado, muchas empresas como foi a Google o foi Diallo u otras empresas hicieron una extensión o aumentaron esa política, esa, esa licencia parental para hombres y mujeres. Eso fala de equidad de género cuando você muda ese tipo de políticas, por ejemplo. Y ahí da oportunidad para que o pai que quiera compartir con su hijo, pueda hacerlo. en esas barreras internas que ahí fala más de que, da, femenina y y y onde a hacer una mudanza, ahí por ejemplo tenemos autoconfianza, es una barrera eh, eh, que está en nós, que a gente pode trabajar eh, y y que ver con que no acreditamos en nos, no acreditamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestras competencias. temos a, y, y, ahí ven otros, otros problemas como as inseguranzas ou o perfeccionismo, o tempo todo, achamos que as coisas não ficam perfeitas. A, a, apresentação que eu quero, o slide que eu quero apresentar no diretório não está bom, falta melhorar alguma coisa. E assim acontece em todos os relacionamentos que temos. as mujeres temos ou no é nosso networking, tenemos dificultades para hacer networking y aquí eh, eu peso para, para, para a y e a Fran fizeram para mí con la parte de networking en su programa, porque eh, explicaron muy muito y hablaron de dicas específicas para mejorar nuestro networking. eh, a gente cria, eh, temos dificuldades para criar redes de apoio, que é mais fácil, para os homens é mais fácil nos trabalhos, nas empresas, criar essas redes de apoio eh, e fazer com essas redes de apoio, fazem autopromoção deles com seus chefes com mais facilidade do que as mulheres. Então, essa é uma barreira que temos. Eh, e também, que está relacionado com, com a comunicação, é fazer esse eh, pitch de vendas o esa autopromoción de nosotros, eh, por ejemplo, sobre los buenos resultados que en algún proyecto, en algún trabajo, trabajo, en alguna actividad entonces están ese tipo de, es esas dos barreras, que tienen que estar las dos quebradas, <laughs> o sea, tenemos que quebrar esas barreras porque si os, si os eh, gobiernos o, países en general, eh, esas barreras o quebran esas barreras externas, más esas mujeres ainda ficamos, eh, tenemos autoconfianza, por ejemplo, o no hacemos una boa autopromoción, o no aprendemos a negociar, entonces eh, no adianta para eh, atingir una posición de liderazgo. Mas si las eh, bajeras internas, si no desenvolvemos, por otro lado, si no desenvolvemos nos propios, tiramos nuestros propios bieses eh, y, desenvolvemos nuestras propias capacidades, no llanta para atingir las posiciones. igualmente, si tenemos somos muy autoconfiantes y sabemos negociar y hacemos autopromoción, más esas bajeras existen ainda, no vamos a conseguir esas esas posiciones porque las empresas no van a dar igualdad y de oportunidades. Por isso é importante que as empresas desenvolvam políticas para atingir igualdade de gênero. Sim? Ana, só, só para a gente não perder o gancho, que também é um dos objetos de, de estudo né, que tu vem conversando, que é uma questão né, da diversidade no sentido de tu seres uma mulher estrangeira no Brasil, negra, isso também tu percebe que é uma barreira né, nos caminhos e, e, e para conseguir para alçar posições de liderança dentro das empresas? Sim, bom, aqui eh, quando eu cheguei no ano passado e eu, e eu olhei, eu, eu tinha uma posição de liderança na eh, empresa telefônica, uma, uma posição de gerente sênior. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu, eu olhei as estatísticas eh, de gerentes eran baixas, de gerentes mulheres, estaban alrededor de 32% no ano passado, não sei como tinha mudado isso para este ano. Mas quando você olha as estatísticas de uma mulher preta, o número é, muito ruim, é 0,4%. Então, para mim, foi, o sea, eu fiquei frustrada porque, nossa, eu não vou conseguir nunca uma posição como com a posição que eu tinha na, na Venezuela nessa empresa. Então, se existem eh, traços de... Eh, se existem outros, outros problemas de discriminação, a, a parte de gênero, eh, problemas, outros tipos de, de, discriminação como raça, como, no meu caso, sou imigrante também, então, está envolvida Eh, una una mistura que, tenemos que continuar trabajando, están los grupos LGBT también, están los grupos PCD, que por ley vos tenés que tener una cuota, una cuota de, personas, pessoas, estos grupos que, ya que son minoritarios, son minoritarios. se, se, tem falado que son grupos minoritarios, más las mujeres no son, no Brasil, las personas pardas, pretas, também não são minoritários aqui no Brasil. Então, temos que olhar com mais eh, rigorosidade como criar estas, estas políticas e, eh, dentro das empresas para eh, somar mais pessoas desta, mais, mais diversidade, ao final. Com certeza, com certeza. Eu vou puxar a Thais agora para a nossa conversa porque eu gostaria que ela trouxesse também um pouco da vivência dela, né, a partir do, uh, da experiência, né, como executiva dentro de uma empresa de tecnologia que normalmente, culturalmente, existem mais homens do que mulheres. Então, eu gostaria, Thais, que tu trouxesse para a gente quais foram os teus desafios e como é esta experiência de ser uma executiva né, dentro de uma empresa de tecnologia. Bom, boa noite, pessoal. É, na verdade, eu estou inserida dentro de um mundo, de um contexto masculino há bastante tempo, até pela escolha da minha profissão. Então, eu sou engenheira eletricista com ênfase em telecom, por profissão, que já é um mundo extremamente masculino, então eu vivencio isso desde os meus 17 anos, é, onde as dificuldades já aparecem aí, né? Porque uma mulher estudando engenharia, né? Nós não somos nem 5% da sala de aula, né? É, nós estamos lá não é para estudar, é para casar, né? É o que muita gente pensa. Então, essa é a nossa primeira barreira, essa é a nossa primeira dificuldade, né? Uh, no contexto de, de uma carreira executiva, eu acho que os nossos desafios acontecem já desde o momento é, onde você vai participar das entrevistas, né? Do teu, do teu próprio processo de seleção, né? Então, sempre existem questões como família, como filhos? Um, será que para uma posição executiva, é, eu, eu, por exemplo, sou gerente executiva é, de uma área de tecnologia numa empresa de saúde, mas eu fui durante, desde 2011, já executiva de uma empresa de telecomunicações, e esses questionamentos existiam, né? Então, é, existem questionamentos do tipo, será que você vai dar conta? Olha, é uma área que exige bastante. Você vai ter disponibilidade? Puxa vida, mas você é mãe nova, né? No sentido de ter um filho pequeno. Será que você vai conseguir dar conta? Gente, é, damos conta, né? Nós escolhemos essa profissão assim como nós escolhemos ser mães, né? Então, nós temos as nossas competências, independente de ser mulher, né? Ou independente de ser homem. É, passado o processo da seleção, você tem outros desafios, né? O desafio que eu enfrentei muito na carreira e de vez em quando acabo enfrentando é do, do julgamento da tua opinião, né? Então você está numa reunião de processo de decisão ou de discussão, enfim, é, e você coloca o teu posicionamento, muitas vezes o teu posicionamento não é levado em consideração, ou escuta e passa batido, e dois minutos depois vem uma pessoa do sexo oposto e, e dá o mesmo posicionamento e puxa brilhantemente aquela ideia, ela, ela é aceita, ela, ela é vista como algo interessante. Então, assim, eu acho que independente do sexo, né, é, as ideias estão ali, a competência ela existe, não importa se você é homem ou se você é mulher. Mas eu digo que a gente, né, mulher, nesse, nesse segmento que é bastante masculinizado, é, a gente ainda está perdendo, né? Perdendo em que sentido? A gente tem que colocar sempre um esforço adicional para que a gente possa ser entendida e compreendida naquele momento e para que a gente não seja interpretada Uh, ou de uma maneira que você é agressiva, ou de uma maneira que você tá com uma ternura demais, né? É, sempre são os dois extremos, nunca é vista como meramente uma opinião e é aceita ou não, né? Então a gente se depara no caminho aí na nossa trajetória com situações que você não é nada pela sua competência, né? É, eu acho que se a gente fosse, na maioria das vezes, avaliado pela sua competência, talvez a gente partisse da mesma linha de partida com que os homens partem, né? Uhum. Mas a uhum. gente parte da competência e a gente parte de todos os aspectos que a mulher carrega junto com ela, que é a questão da maternidade, que é a questão da família, né? E um pouco do que a Ana falou, a gente se cobra demais, né? É, a gente precisa se permitir também falhar, porque a gente também falha, né? Mães falham, pais falham, executivos falham, mas a gente não aceita muitas vezes isso. E, e o, o, não falhar o não, e o ser perfeccionista muitas vezes impede da gente se colocar numa situação de mais audácia, como um homem, por exemplo, faria, né? Então, eu acho que é, é um pouco disso. Hoje, eu já vejo que a gente está num caminho diferente. É, eu tenho a oportunidade de trabalhar numa empresa que tem uma área de diversidade dentro da empresa e isso é extremamente importante, né? É, eu acho que dali começa a conscientização, porque busca pessoas com esta cultura e com este, com este perfil, né? Então, é, eu acho que isso é muito importante, uma diversidade não só é, para a mulher, mas como a Ana falou, nós temos N outros segmentos da diversidade, né? E, mas ainda acho que o país como um todo, né? não só é, olhando a empresa que eu trabalho, mas que, que a gente acaba tendo essa sorte, mas é, eu acho que o país como um todo está caminhando ainda a passos curtos. São passos de formiguinha, mas que eu acho que tem que começar, tem que dar um primeiro passo, e depende da gente também se posicionar uh, desta forma com que a gente está colocando aqui. Então é um pouquinho disso, Fran. Muito bom. Vou aproveitar todas as questões que vocês trouxeram para a gente, né? enfim, de experiências individuais e até de vivências de estudo, que vocês possam então deixar quais são as dicas né, e, e práticas né, para quem está aqui conosco ou vai nos assistir depois, de como é que a gente pode então superar esses desafios. Sim, por exemplo, eu eh, eh, vou falar de, de autoconfiança e, vou trazer um dado para, para vocês, que é o seguinte, quando as mulheres, eh, as, as mulheres para, para se, se candidatar a uma vaga, eh, esperam ter 100% ou quase perto de 100% dos requisitos dessa vaga. Mas os homens se candidatam a uma vaga com só ter 60% dos requisitos de uma vaga. E agora falando com uma pessoa GH, a verdade, gente, é que quando você recebe um CV e faz uma, uma, uma entrevista, não espera que essa pessoa que esteja na frente de você tenha todos os requisitos, não é verdade? Algumas vezes você tem que acreditar em seu potencial, você avalia outros aspectos, competências, potencial de crescimento na empresa, eh, outras questões. Mas muitas mulheres este, na, ficam com isso como um limite. E, e, e por exemplo, eh, falar um idioma, uma, uma nova língua, falar inglês. Se eu não falo 100% fluente em inglês, então eu não me apresento essa vaga. Então, fique de olhos com isso para eh, eh apresentar-se às vagas. O segundo é, eh, marketing pessoal. Temos que falar eh, com mais segurança de, de nós, de nossos projetos, eh, o jeito em que você fala, mostra, fala, fala muito mais de você que suas próprias palavras. Eh, por exemplo, muitas mulheres temos como eh, esse, jeito de falar, eu quero, eh, esto, eh, acho que esta é uma ideia boba, mas eu, eu acho que não, ou seja, temos que tirar esse tipo de frases, de vocabulário, ou seja, temos que, que fazer sentir ao outro que estamos que temos segurança e certeza em o que estamos falando. Eh, e aprender a negociar. Eh, a diferença salarial hoje no Brasil eh, é 26% eh, entre homens e mulheres, a favor do homem, obvio Então, isso porque acontece? Porque as mulheres não gostam de falar, porque a gente não quer se sentir ambiciosa demais. Não, temos que falar e e não, temos que negociar, e não só negociar salários, temos que negociar condiciones, beneficios, otras condiciones sociales. Por ejemplo, un preciso salir cedo para ir ao pediatra de meu filho, preciso ir para a escola, eu preciso fazer eh, home office, home office dois dias, ou que seja, um, estacionamento, vaga, uma vaga de estacionamento, ou que seja, mas temos que prepa nos preparar para fazer uma negociação muito melhor eh, nos ambientes de trabalho, porque os homens fazem com certeza. <laughs> E o que eu poderia é, com, é, colaborar aqui, é, além do que a, Ana compartilhou, é, acreditem, todas nós somos extremamente capazes. Então, se permita acreditar que você tem o potencial para estar onde você está e para chegar aonde você queira chegar. Tenha um propósito. Eu acho que isso é o principal. Muito bom, muito bom, Gurias. Muito obrigada.